hello friends welcome to swing trade friends आज की वीडियो में हम बात करेंगे टिकर टिप के बारे में तो अभी एक एक रिसर्च टूल है टिकर टिप इस वेबसाइट को हम कैसे यूज करेंगे एक बेहतरीन वेबसाइट है मैं आपको इस वीडियो में ज़रूर बताने की कोशिश करूंगा तो ये वेबसाइट को आप यूज करके कैसे एक बढ़िया सा स्टॉक सिलेक्शन कर सकते हैं बेसिक फंडामेंटली एक बढ़िया सा स्टॉक सिलेक्ट कर सकते हैं और उसका पैरामीटर कैसे हम चेक करते हैं स्टॉक का सारे पैरामीटर मैं आपको जरूर बताने के लिए कोशिश करूंगा फ्रेंड्स अगर आप इस चैनल पर नया है तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए उसके बाद में अगर आपके पास में डीमार्ट अकाउंट नहीं है तो आप, आप कोई भी एक वीडियो का लिंक पे जा सकते हैं लिंक पे जाके आपको एक लिंक मिल जाएगा जो कि जीरोधा का लिंक है तो लिंक के क्लिक करके आप इमीडिएटली अकाउंट ओपन कर सकते हैं जो कि उसके लिए आपको टू हंड्रेड रुपीज़ लगेगा उसके साथ में ये सारे डॉक्यूमेंट लगेगा जो कि पैन कार्ड लगेगा उसके साथ में उसके साथ में आधार कार्ड आपका लिंक होना चाहिए मोबाइल के साथ में उसके बाद में उस मोबाइल पे एक ओ आएगा ओ को एंटर करने के बाद में तो आपको बैंक का एक प्रूफ देना पड़ेगा या तो फिर कैंसिलेशन चेक देना पड़ेगा या तो फिर सिक्स मंथ्स का एक आपको स्टेटमेंट देना पड़ेगा पी का उसके बाद में आपको एक सिग्नेचर एक प्लेन पेपर में सिग्नेचर करना पड़ेगा उसके बाद में यही इतना सा डाटा दे के आप अपना अकाउंट इजीली ओपन कर सकते हैं जो कि टू डेज में ओपन हो जाता है उसके बाद में आप स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं चलिए बात अब स्टार्ट करते हैं वीडियो और आप आखिर तक जरूर बने रहिए इस वीडियो में और एक कुछ मैं बताने वाला हूँ जैसे कि हम Tickertape dot com use करेंगे तो इसको हम कैसे यूज करेंगे अभी ये जो प्रो मैं आपको बेसिक वर्जन बता रहा हूँ ये फ्री वर्जन है तो अगर आपको प्रो वर्जन लेना है प्रो वर्जन के लिए आपको कुछ क्राइटेरिया है क्राइटेरिया कैसे पूरा करते हैं और उसको कैसे हम फ्रीली अभी प्रो वर्जन को भी हम एक्टिवेट कर सकते हैं आप वीडियो में बने रहिए मैं आपको ज़रूर बताने की कोशिश करूँगा आप कैसे फ्रीली इसको फ्री वर्जन जो सॉरी प्रो वर्जन यूज कर सकते हैं आपको क्या करना है आपको यहाँ पे आना है यहाँ पे आने के बाद में आपको लॉगिन कर लेना है लॉगिन जब करेंगे तो आप उसके बाद में फ्री वर्जन में लॉगिन कर लीजिए जो कि गूगल के साथ में लिंक कर लीजिए ओपन विथ गूगल तो उसके बाद में आपका ऐसे ही इंटरफेस ओपन हो जाएगा उसके बाद में अगर आपको बिकम ए मेंबर लेना है मेंबरशिप लेना है तो आपको मेंबरशिप के ऊपर क्लिक करना है उसके बाद में ऐसा आपको इंटरफेस मिल जाएगा जो कि आपको वन मंथ्स का भी ले सकते हैं वन मंथ्स में आपको फोर्टीन डेज का फ्री ट्रायल रन भी मिल जाएगा अगर आपको लेना है तो फोर्टीन डेज का फ्री ट्रायल रन ले सकते हैं पहले जो कि आपको फोर्टीन डेज फ्री मिलेगा उसके बाद में आप उसको डीएक्टिवेट भी कर सकते हैं नहीं तो आप थ्री मंथ्स का ले सकते हैं जो कि थ्री थर्टी रुपीज़ में थ्री थर्टी सिक्स रुपीज़ में या तो फिर सिक्स मंथ्स का ले सकते हैं फोर जो सिक्स थर्टी सेवन रुपीज़ में नहीं तो ट्वेल्व मंथ्स का ले सकते हैं ग्यारह सौ तैतीस रुपये में तो इसको आपको कैसे एक्टिवेट करना है फ्रीली मैं आपको जरूर बताने की कोशिश करूँगा आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए तो इसमें मैं बता दूंगा कैसे आप ले सकते हैं एक फ्रीली इसको एक्टिवेट कर सकते हैं ओके चलिए स्टार्ट करते हैं कैसे हम रिसर्च करेंगे कि बढ़िया सा स्टॉक ठीक है सपोज कोई एक स्टॉक में आपको उसका पैरामीटर चेक करना है उसके बाद में आपको स्टॉक का नाम ऊपर एंट्री ले लेंगे टाइप करने के बाद में तो यहाँ पे ऐसे इंटरफेस आ जाएगा ऐसे इंटरफेस आ जाएगा बेसिक में तो बेसिक में आपको इंटरनशिक वैल्यू दिख जाएगा यहाँ पे उसके बाद में यहाँ पे रिटर्न उसका एफ के कंपेरिजन में क्या रिटर्न है उसके बाद में डिविडेंड इल स्टॉक का क्या है उसके बाद में उसका एंट्री पॉइंट सही है कि नहीं है और उसके बाद में यहाँ पे स्टॉक का रेड फ्लैग जोन क्या है मतलब स्टॉक का स्टॉक अच्छा स्टॉक है कि नहीं है यहाँ पे आपको पता चल जाए जो ग्रीन मार्क है तो आपको इंडिकेट कर रहा है कि स्टॉक बढ़िया से स्टॉक है स्टॉक में कोई प्रॉब्लम नहीं एंट्री पॉइंट भी गुड है तो जहाँ पे ग्रीन मार्क दिखा रहा है तो यहाँ पे डिविडेंड इल भी बहुत अच्छा है यहाँ पे दिखा रहा है उसके बाद में यहाँ पे एफ से एफ का कंपेरिजन में बहुत बढ़िया से रिटर्न दे रहा है यहाँ पे ये भी शो कर रहा है उसके बाद में इंटरेंसिक वैल्यू से शो कर रहा है तो उसके बाद में अगर आप नीचे आएंगे तो नीचे आपको रिसेंट न्यूज़ का भी डिटेल्स आपको मिल जाएगा नीचे ठीक है यहाँ पे आपको डिटेल्स न्यूज का डिटेल्स भी मिल जाएगा तो उसके बाद में आप जब यहाँ पे नीचे आएंगे तो नीचे आने के बाद में आपको यहाँ पे देखिए इसका जो रिसेंट इवेंट है रिसेंट इवेंट यहाँ पे भी नीचे आपको दिख जाएगा इसके अलावा आपको डिविडेंड कितना परसेंटेज यहाँ पे स्टॉक में मिलता है कितना रुपीज़ डिविडेंड मिला है वो भी यहाँ पे आपको शो कर लेगा तो उसके बाद में आप जब ऊपर आएंगे तो ऊपर आने के बाद में यहाँ पे एनालिस्ट का डिटेल्स मिल जाएगा जो कि कितना परसेंटेज एनालिस्ट क्या बोलते हैं कितना परसेंटेज स्टॉक ऊपर जा सकता है यहाँ पे अगर आप प्रो वर्जन लिए होंगे तो प्रो, प्रो वर्जन में आपको डिटेल्स फोरकास्ट दिखा देगा जो कि कितना मीडियम टर्म में जा सकता है मीडियम टर्म में कितना जा सकता है हाई टर्म में कितना जा सकता है तो इस हिसाब से ये शो करेगा उसके बाद में अगर आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे यहाँ पे स्टॉक का तो मैक्सिमम रिटर्न भी आप देख सकते हैं एक साल में कितना परसेंटेज का रिटर्न मिला है स्टॉक में मैक्सिमम रिटर्न कितना मिला है अट्ठाईस परसेंटेज का रिटर्न मिला है यहाँ पे फाइव ईयर्स में कितना परसेंटेज का रिटर्न मिला है ये भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा यहाँ पे एक साल में स्टॉक में कितना परसेंटेज का रिटर्न मिला है ये यहाँ पे आप देख सकते हैं उसके बाद में यहाँ पे फाइनेंशियल में आ जाएंगे तो फाइनेंशियल में जब आएंगे तो यहाँ पे आपको कंपनी का फाइनेंशियल इनकम भी दिखाएगा तो कंपनी हर एक साल में कितना कितना रेवेन्यू इनकम हो रहा है कितना नेट प्रॉफिट इनकम हो रहा है ये सब आप यहाँ से देख सकते हैं ठीक है इसके बाद में आप जब जाएंगे यहाँ पे बैलेंस शीट भी देख सकते हैं बैलेंस शीट में आप ये सारे फाइनेंशियल फिगर देख सकते हैं ठीक है आपको बैलेंस शीट भी जरूर यहाँ पे रीड रीड कर सकते हैं उसके बाद में आप यहाँ पे कैश फ्लो में भी देख सकते हैं ठीक है इसके बाद में आप पियर्स में भी इसके साथ में पियर्स कंपैरिजन भी कर सकते हैं यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे इसके बाद में स्टॉक का जो आईटी सेक्टर का जो स्टॉक है कोई भी स्टॉक सिलेक्ट किए हैं उसका पियर कंपैरिजन भी यहाँ पे आपको दिखा देगा जो कि उस स्टॉक का उस स्टॉक का रिसेंट पी e क्या है उसके कंपेरिजन में जो पियर्स कंपनी है उसका पी e क्या है यहाँ पे देखिए जैसे टी सी एस है टी सी एस का अभी पी e चल रहा है फोर्टी वन पॉइंट फाइव पे इन्फोसिस का पी जो है थर्टी सेवन पे है विप्रो का पी जो है थर्टी टू में है और एस का जो पी है ट्वेंटी एट पे है तो यहाँ पे वो दिखा रहा है उसके बाद में यहाँ पे बुक वैल्यू है price to book value ratio भी यहाँ पे शो हो जाएगा तो उसके बाद में यहाँ पे आपको डिविडेंड डील भी दिखा देगा कौन सा स्टॉक में कितना परसेंटेज डिविडेंड देता है यहाँ पे देखिए सबसे बढ़िया जो डिविडेंड देता है इन्फोसिस है one point five eight percentage का डिविडेंड डील देता है ठीक है अगर हम टी देखेंगे टी में भी वन परसेंटेज का डिविडेंड देता है तो यहाँ पे डिविडेंड आपको शो हो जाएगा और तीनों स्टॉक का भी कंपैरिजन यहाँ पे रिटर्न्स भी आपको शो हो सकता है कौन सा डेट से कौन सा डेट को आपको कंपेरिजन डिटेल्स चेक करना है तो यहाँ से भी आप उसका देख सकते हैं ठीक है उसके बाद में होल्डिंग पैटर्न में आ जाएंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न होता है क्योंकि यहाँ पे हमें प्रोमोटर का सारा डिटेल्स वगैरह पता चल जाएगा यहाँ पे अगर आप आएंगे तो यहाँ पे आप अगर प्रोमोटर का होल्डिंग यहाँ पे क्लिक कर लेंगे आपको दिख जाएगा हर एक क्वार्टर में प्रोमोटर का होल्डिंग कितना है देखिए यहाँ पे जून का क्वार्टर में seventy two point zero five percentage है यहाँ पे अगर सेप्टेम्बर का क्वार्टर देखेंगे seventy two point one nine percentage है तो यहाँ पे प्रोमोटर का होल्डिंग वगैरह सब आपको डिटेल्सली मिल जाएगा उसके बाद में म्यूचुअल फंड के पास में कितना होल्डिंग है उसके बाद में डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास में कितना होल्डिंग है ये सब डिटेल्स आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा या तो फिर यहाँ से क्लिक करके आप देख सकते हैं हर एक क्वार्टर का ठीक है ये कंपैरिजन के लिए भी एक बहुत महत्वपूर्ण डाटा होता है उसके बाद में यहाँ पे अगर आएंगे आप तो यहाँ पे हर एक स्टॉक का आप न्यूज़ को ट्रैक करना है तो यहाँ पे आप न्यूज़ ट्रैक कर सकते हैं कोई भी स्टॉक का अगर आप डिटेल्स यहाँ पे एंट्री करेंगे तो यहाँ पे हर एक डेली का भी न्यूज आपको मिल जाएगा वो स्टॉक का रिलेटेड जो भी न्यूज रहेगा ये यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा ठीक है पूरा न्यूज आपको यहाँ पे आप रेडी रीड कर सकते हैं कोई सा कोई स्टॉक में क्या टारगेट प्राइस कोई सा ब्रोकर क्या दिया है और कहाँ पे ब्लॉक डील हुआ है कहीं पे डिविडेंड इश्यू है कॉर्पोरेट गवर्नेंस का जो भी है सारे न्यूज यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा सारे न्यूज ठीक है ये स्टॉक का रिलेटेड जो भी सारा न्यूज है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे अगर इवेंट्स में क्लिक करेंगे स्टॉक का रिलेटेड जो इवेंट है इवेंट आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे क्या डिविडेंट है तो यहाँ पे डिविडेंड का इवेंट है या तो फिर आपका यहाँ पे कॉरपोरेट का एक्शन जो भी है सब यहाँ पे देखने को मिल जाएगा आपको ठीक है ये तो एक ओवरऑल एक व्यू हो गया उसके बाद में हम अगर जाएंगे तो यहाँ पे नेक्स्ट फिर हम चलते हैं यहाँ पे यहाँ पे कोई सा स्टॉक को अगर आप देखेंगे यहाँ पे स्टॉक का रिलेटेड हम हमारा बात हो गया अगर हम कोई ई e फंड देखना है तो यहाँ पे हम क्लिक कर सकते हैं यहाँ पे वो ई e का टाइप करके हम उसका ई e फंड देख सकते हैं उसके बाद में सपोज हमें कोई इंडाइसिस देखना है हर एक इंडाइसिस को टाइप करने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं ठीक है इंडाइसिस हम देख सकते हैं उसके बाद में यहाँ पे अगर आएंगे यहाँ पे म्यूचुअल फंड का डाटा भी हम देख सकते हैं जैसे कि सपोज एक्सिस का देखिए सपोज एक्सिस का हमें ब्लू चिप ग्रोथ फंड का हमें म्यूचुअल फंड देखना है क्या रिटर्न दिया है क्या नहीं दिया है यहाँ से हम क्लिक करके देख सकते हैं ठीक है ना एक साल में एक्सिस बैंक ने कितना परसेंटेज का रिटर्न दिया म्यूचुअल फंड ने सर ये जो बात हो रहा है अभी म्यूचुअल फंड की बात हो रहा है तो यहाँ पे पाँच साल में कितना परसेंटेज का रिटर्न दिया है यहाँ पे मैक्सिमम कितना परसेंटेज का रिटर्न दिया है यहाँ से हम चेक कर सकते हैं जो कि ये सी रिटर्न दिखा रहा है टोटल रिटर्न नहीं है ये सी रिटर्न दिखा रहा है ठीक है तो यहाँ से हम चेक कर सकते हैं जैसे कि हमें कोटेक कोटेक महिंद्रा का सपोज देखना है कोई एक फंड का अभी देखना है तो कोटेक महिंद्रा का भी हम यहाँ से देख सकते हैं सपोज निफ्टी फिफ्टी का ई e देखना है तो यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं ठीक है ये डिटेल्स तो हमें पता चल जाएगा उसके बाद में हम आएंगे स्टॉक स्क्रीनर पे जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे स्ट्रक स्क्रीनर पे स्ट्रक स्क्रीनर पे आ जाएंगे तो उसके बाद में यहाँ पे आने के बाद में स्ट्रक स्क्रीनर पे यहाँ पे सपोज कोई एक स्टॉक हमें सिलेक्ट करना है ठीक है अगर सपोज कोई भी स्टॉक हमें सिलेक्ट करना है तो उसमें हम क्या करेंगे तो यहाँ पे स्टॉक सिलेक्शन के लिए सपोज हमें स्मॉल कैप स्टॉक को ही सिलेक्ट करना है तो वहाँ पे हम स्मॉल कैप स्टॉक को सिलेक्ट कर लेंगे ठीक है तो यहाँ पे जो भी सारे स्टॉक है यहाँ पे जीरो मार्केट कैप से लेके फाइव थाउजेंड करोड़ का मार्केट कैप का सारे स्टॉक यहाँ पे आ चुका है तो इस हिसाब से यहाँ पे जो स्टॉक सिलेक्शन हुआ है यहाँ पे three thousand six hundred seventy nine stock selection हुआ है जो कि जीरो मार्केट कैप से लेके फाइव थाउजेंड करोड़ का मार्केट कैप तक लेकिन हमें कोई भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना है फ्रेंड्स मैं आप सबको बोलना चाहूँगा तो आप मिनिमम थाउजेंड करोड़ का मार्केट कैप के बाद में आप एंट्री लीजिए कोई भी स्टॉक सिलेक्शन करने के लिए अगर फिर भी आपको अच्छा सा स्टॉक सिलेक्शन करना है माइक्रो कैप में तो कर लीजिए यहाँ पे 500 करोड़ का क्या मार्केट कैप को सिलेक्ट कर लीजिए उसके बाद में यहाँ पे आप सिलेक्ट कर दीजिए सिलेक्ट कर देंगे तो यहाँ पे आपको 750 स्टॉक सिलेक्शन हो चुका है जो कि आपको 500 करोड़ से लेके 5000 करोड़ के बीच बीच में ये सारे स्टॉक्स है स्मॉल कैप स्टॉक्स है ठीक है अगर आपको हंड्रेड करोड़ वाला स्टॉक्स देखना है तो यहाँ से आप सिलेक्शन करके देख सकते हैं ठीक है यहाँ पे देखेंगे 500 करोड़ का ये लॉयल टेक्सटाइल है यहाँ पे हिंदुस्तान मीडिया है यहाँ पे इस सारे स्टॉक्स 500 करोड़ से यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर से आप कर सकते हैं या तो फिर असेंडिंग ऑर्डर से कर सकते हैं सपोज यहाँ पे आपको 500 करोड़ से 5000 करोड़ तक का स्टॉक्स मार्केट कैप जो है वो कंपनी सिलेक्शन करना है लेकिन उसके बीच में कुछ फिल्टर आपको लगाना है सपोज आपको फिल्टर ये लगाना है जो स्टॉक आप प्राइस सिलेक्शन करेंगे वो स्टॉक प्राइस भी किस हिसाब से रहना चाहिए वो फिल्टर आप लगाना चाहते हैं क्या करना है यहाँ पे सपोज हमें प्राइस जो लगाना है तो यहाँ पे सपोज हमें सिलेक्ट करना है कोई स्टॉक हमें लेना है बाय करना है वो स्टॉक का प्राइस सपोज पाँच रुपये होना चाहिए और उसका जो मैक्सिमम प्राइस है तो सपोज यहाँ पे हंड्रेड रुपीज़ होना चाहिए पाँच रुपये से लेकर हंड्रेड रुपीज़ प्राइस स्टॉक का स्टॉक हमें सिलेक्शन करना है तो यहाँ पे हम यहाँ पे ऐसे सिलेक्ट कर दिया सिलेक्ट करने के बाद में हमें अभी फाइव स्टॉक्स है जो कि फाइव रुपीज़ से लेकर हंड्रेड रुपीज़ के प्राइस में मिल रहा है तो वो स्टॉक का अगर हम देखेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर से लगा लेंगे यहाँ पे तो हमें पता चल जाएगा कौन सा कौन सा स्टॉक है देखिए यहाँ पे फ्यूचर कंज्यूमर हुआ यहाँ पे श्रीराम हुआ यहाँ पे मीडिया मेट्रिक्स हुआ यहाँ पे जेपी एसोसिएट हुआ अलर्ट स्टील हुआ ये सारे स्टॉक्स है जो पाँच रुपये से लेके धीरे धीरे सौ रुपये तक का ये सारे स्टॉक यहाँ पे अवेलेबल है तो इस हिसाब से तो आपको यहाँ पे ऐसे देखने को मिल जाएगा तो यहाँ से आपको मार्केट कैप भी आप फिल्टर लगा सकते हैं यहाँ पे आपका प्राइस रेंज भी फिल्टर लगा सकते हैं यहाँ पे सपोज आपको पी का भी फिल्टर लगाना है तो आपको यहाँ पे पी के ऊपर पी रेशियो के ऊपर फिल्टर लगाना है कोई भी स्टॉक है सपोज टेन से लेके उसका पी सपोज यहाँ पे थर्टी के बीच में थर्टी के बीच में कोई भी स्टॉक सपोज फिफ्टी के बीच में कोई भी स्टॉक रहेगा उसका पी पे आपको या तो फिर फिल्टर लगाना है तो यहाँ पे टेन से लेके हंड्रेड का पी तक हम सिलेक्ट कर लिया तो इस हिसाब से हम जब जाएंगे तो यहाँ पे हमें पी को भी हम डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर से यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं कौन सा स्टॉक का पी कितना है अगर हम देखते हैं यहाँ पे दौलत इन्वेस्टमेंट का पी देख लीजिए तो यहाँ पे टे मतलब टेन का पी पे अवेलेबल है स्टॉक का प्राइस हंड्रेड रुपीज़ का नीचे है और इसका मार्केट कैप जो है पंद्रह सौ करोड़ का है यहाँ पे हम डिटेल्स यहाँ पे एनालिसिस देख सकते हैं इसके हिसाब से यहाँ पे फिल्टर भी यहाँ पे हमने सेट कर लिया काफ़ी सारा स्टॉक्स है जिसका पी आपको लोअर पी वाला स्टॉक लेना है और सस्ता वाला स्टॉक लेना है और उसका सारे पैरामीटर चेक करना है तो यहाँ से हम चेक करके देख सकते हैं देखिए यहाँ पे आपका जो भी काफ़ी सारा जो सस्ता का स्टॉक है जो कि सौ रुपये का नीचे यहाँ पे जियोजीत फाइनेंस हुआ यहाँ पे सावधान पैटर्न यहाँ पे हुआ हुआ यहाँ पे आई सिक्योरिटी हुआ ये सब आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं डीसीएम यहाँ पे श्री राम हुआ यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं उसके बाद में आपको और अगर फिल्टर लगाना है तो यहाँ पे बाकी सारा फिल्टर भी आप लगा सकते हैं सपोज सेक्टर वाइज आपको देखना है तो आपको यहाँ पे हमने देख लिया कि स्मॉल कैप है अगर सपोज आपको मिड कैप स्टॉक लेना है तो यहाँ पे आपको मिड कैप के ऊपर क्लिक करना है तो मिड कैप का स्टॉक भी वहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा ठीक है वही सेम रेंज पे उसका पी भी कम रहेगा लेकिन उसका जो मार्केट कैप है मिड कैप के हिसाब से रहेगा मिड कैप का मार्केट कैप क्या इंडिकेट कर रहा है फाइव थाउजेंड से लेके ट्वेंटी थाउजेंड के बीच में उसका मार्केट कैप होना चाहिए तो यहाँ पे फाइव थाउजेंड से लेके ट्वेंटी थाउजेंड तक का जो मार्केट कैप है उस हिसाब से हमारा प्राइस रेंज के हिसाब से सिलेक्शन हो गया है जो कि पी इसका टेन से लेके हंड्रेड तक रहेगा और उसका जो वैल्यू रहेगा स्टॉक का प्राइस जो रहेगा हंड्रेड रुपी का नीचे होना चाहिए तो उस हिसाब से हंड्रेड रुपये नीचे आ चुका है देखिए यहाँ पे सुजलोन आ गया सात रुपये का स्टॉक है यहाँ पे इको बैंक आ गया तेरह रुपये का स्टॉक है बैंक ऑफ महाराष्ट्र उन्नीस रुपये का स्टॉक है यहाँ पे टीवी ब्रॉडकास्ट हुआ यहाँ पे फोर्टीन रुपीज़ का स्टॉक है एन बी सी सी यहाँ पे आपका फोर्टी टू रुपीज़ का स्टॉक है तो ये सब यहाँ पे आ गया सपोज आपको यहाँ पे सेक्टर वाइज सपोज चूज करना है तो यहाँ पे सेक्टर वाइज आप जाएंगे तो सपोज आपको ये जो सारे स्टॉक आप देख रहे हैं सपोज आपको फाइनेंस सेक्टर का देखना है तो यहाँ पे आप फाइनेंस के ऊपर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे आपका सारे इंडिकेटर जो सेट हो गया आपका फाइनेंशियल स्टॉक के ऊपर इंडिकेटर सेट हो गया सपोज आपको कंज्यूमर में सपोज आपको यहाँ पे मटेरियल का स्टॉक देखना तो यहाँ पे मटेरियल स्टॉक आ गया एक ही स्टॉक है ठीक है ना तो इसी हिसाब से आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं तो यहाँ पे हमने रिसेंट ऑल रिसेट ऑल कर दिया अभी अभी अगर देखेंगे इसी हिसाब से सपोज हम अभी एक अच्छा सा स्टॉक सिलेक्शन करते हैं सपोज हमें कैसे हम अच्छा सा एक स्टॉक सिलेक्शन करेंगे वो भी मैं आपको बताता हूँ सपोज आपको लार्ज कैप का कोई स्टॉक सिलेक्शन करना है तो आपने लार्ज कैप के ऊपर स्टॉक सिलेक्शन किया सपोज आपको कोई भी स्टॉक आपको बाय करना है सपोज उस स्टॉक का प्राइस जो आपका होना चाहिए तो आपका उस स्टॉक का प्राइस सपोज टेन रुपीज़ से लेके वन थाउजेंड रुपीज़ का बीच में आपको वो स्टॉक होना चाहिए तो फिर फाइव हंड्रेड का रुपीज़ के बीच में होना चाहिए वो स्टॉक का प्राइस तो आपने वहाँ पे सिलेक्शन कर लिए ठीक है उसके बाद में आपको फिर क्या करना है यहाँ पे आपको पी देखना है स्टॉक का पी कितना स्टॉक का पी टेन से लेके अब फिफ्टी तक सपोज यहाँ पे सिलेक्ट कर दिए ठीक है फिफ्टी नहीं तो हंड्रेड तक सिलेक्ट कर दिए ठीक है जैसे कि पी डिलेट वगैरह होता है इसका पी ज़्यादा है तो इस हिसाब से यहाँ पे सिलेक्ट कर लिए इसके बाद में फिर आपको क्या करना है सपोज बाकी और कुछ फाइनेंशियल पैरामीटर देखना है ठीक है तो इस हिसाब से स्टॉक तो सिलेक्शन हो गया उसके बाद में आपको यहाँ पे जाना है यहाँ पे जाके उसका प्रॉफिटेबिलिटी सपोज देखना है कोई भी स्टॉक आपको देखना है तो यहाँ पे आप उसका प्रॉफिटेबिलिटी चेक कर सकते हैं यहाँ पे सपोज कोई कोई सा स्टॉक है उसका आपको देखना है फाइव ईयर्स का यहाँ पे नेट प्रॉफिट मार्जिन देखना है ठीक है यहाँ पे नेट प्रॉफिट मार्जिन आपने ऐड कर लिए तो नेट प्रॉफिट मार्जिन आपने ऐड कर लिए ठीक है तो इस हिसाब से नेट प्रॉफिट मार्जिन भी यहाँ पे आ जाएगा तो यहाँ पे आपको नेट प्रॉफिट मार्जिन भी यहाँ पे अपने ऐड कर लिया तो ऐड करने के बाद में यहाँ पे भी वो ऐड ऐड आ जाएगा उसके बाद में सपोज नेट प्रॉफिट मार्जिन आपको देखना है तो यहाँ पे आपने ऐड करके देख सकते हैं तो उसके बाद में जो भी आपको फिल्टर लगाना है तो यहाँ पे आप फिल्टर लगा सकते हैं यहाँ पे ब्रोकर का रेटिंग भी आ जाएगा ठीक है ये जो है ये प्रो वर्जन के लिए ब्रोकर का जो रेटिंग है आपको प्रो वर्जन में आपको मिल जाएगा सपोज आपको टेक्निकल इंडिकेटर देखना है तो टेक्निकल इंडिकेटर मतलब भी चेक करके एक बढ़िया से स्टॉक को सिलेक्शन कर सकते हैं बहुत सारा यहाँ पे पैरामीटर दिया हुआ है यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी पे पैरामीटर के ऊपर आप देख सकते हैं ठीक है तो यहाँ पे अगर आप आएंगे तो यहाँ पे प्राइस वॉल्यूम का भी पैरामीटर आप देख सकते हैं यहाँ पे फाइनेंशियल रेशियो भी पूरा आपको दिख जाएगा ठीक है यहाँ पे अगर आपको डेट फ्री का कोई स्टॉक देखना है तो यहाँ पे डेट फ्री स्टॉक आप ले सकते हैं ठीक है यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डेट टू इक्विटी रेशियो दिखाएगा यहाँ पे देखिए ये सारा डेट फ्री स्टॉक है ठीक है यहाँ पे काफ़ी सारा डेट फ्री स्टॉक पहले दिख जाएगा तो इस हिसाब से आप अपना पैरामीटर यहाँ पे अगर चेक करेंगे तो यहाँ पे नीचे आपका डेट टू इक्विटी रेशियो आ गया ना तो यहाँ पे यहाँ पे अगर आपको लेना है यहाँ पे जीरो डेट आपको लेना है उसके बाद में फिर हम क्या करेंगे तो ये सब पैरामीटर चेक करने के बाद में आप फिर यहाँ पे आ सकते हैं यहाँ पे आपको एक चीज़ दिख जाएगा एक बेहतरीन चीज़ है मार्केट का मार्केट मूड इंडेक्स है यहाँ पे अगर आप आएंगे तो यहाँ पे एक बढ़िया सा नॉलेज आपको मिलेगा मार्केट अभी किसी जोन पे चल रहा है ठीक है यहाँ पे देखिए आपको हमेशा ये जो जोन है ना एक्सट्रीम फियर जोन है ये जोन पे आप अगर बाय करेंगे ना तो आपको बहुत वैल्यूएशन बढ़िया है ये जोन पे हमें बाय करना चाहिए देखिए यहाँ पे हाई एक्सट्रीम फियर है तो मतलब इस टाइम पे फियर होता है मार्केट इस टाइम पे हमें बाय करना होता है क्या बोलता है suggest a good time to open fresh position आज market are likely to oversold and may turn upwards तो इस हिसाब से ये जो इस टाइम पे हमें बाय करना होता है तो यहाँ पे मार्केट इंडिकेटर अभी थर्टी नाइन पे दिखा रहा है थर्टी नाइन का मतलब फियर जोन पे अभी भी है तो फियर जोन पे अभी है ठीक है इस हिसाब से अगर ये जोन पे दिखेंगे ये जोन ग्रीड है ये जोन पे हमें अवॉइड करना चाहिए बाय नहीं करना चाहिए अगर हम ये जोन भी देखेंगे तो यहाँ पे एक्सट्रीम मार्केट का जो मूड है ये एट्टी के अबव जब हो जाता है तो यहाँ पे एक्सट्रीम ग्रीड के जोन पे चला जाता है उस टाइम पे हमें बाय करना नहीं होता है उस टाइम पे हमें इंतजार करना होता है ठीक है यहाँ पे मार्केट का इंडिकेटर आपको पता चल गया इसके बाद में आप जब नेक्स्ट जाएंगे तो यहाँ पे आपको डील पता चलेगा यहाँ पे आपको अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हर एक स्टॉल का जो डील होता है ना वो डील का यहाँ पे सारे डिटेल से आपको पता चल जाएगा देखिए कोई सा स्टॉक कब बाय किया गया किया गया है कितना परसेंटेज का डील हुआ है यहाँ पे पता चलेगा देखिए बर्जर पेंट में अभी डील हुआ है जो कि बाय किया हुआ है ठीक है यहाँ पे कितना वैल्यू ट्रेडिंग हुआ है वो आप देख लीजिए हंड्रेड क्वांटिटी यहाँ पे फोर लाख का यहाँ पे क्वांटिटी डील हुआ है उसके बाद में यहाँ पे हर एक स्टॉक के बारे में आपको यहाँ पे नॉलेज मिल जाएगा जैसे कि आपको यहाँ से पता चल जाएगा कौन से स्टॉक में कितना बड़ा पोजीशन उठाया इंडस्ट्रीज इंफ्रास्ट्रक्चर में सेल किया गया है ठीक है कितना क्वांटिटी सेल हुआ है इलेवन पॉइंट सेवन करोड़ का सेल किया गया है तो कहाँ पे स्टॉक एक बढ़िया सा पोजिशन अगर कोई उठा रहा है प्रमोटर उठा रहा है तो हमें वहाँ पे इंडिकेट मिल जाता है कि यहाँ पे कुछ बड़ा धमाका होने वाला है तो इसलिए यहाँ पे स्टॉक ब्लॉक डील हो रहा है कितना करोड़ का हो रहा है उसको डाटा को वाइज हम देख सकते हैं ठीक है बड़ा डाटा अगर बड़ा अगर पोजीशन कोई उठा रहा है तो क्यों उठा रहा है स्टॉक में बढ़िया सा पोजीशन उठाने का मतलब क्या है वो सब तो आपको पता चल जाता होगा देखिए ये यहाँ पे बी लिमिटेड e में यहाँ पे बाय किया गया है ठीक है ये सब डील अच्छा, यहाँ से आप स्कैनिंग करेंगे तो इस हिसाब से एक बेहतरीन स्टॉक को चूज कर सकते हैं स्मॉल कैप का स्टॉक है कौन सा स्टॉक है आपको सपोज दो रुपये से लेके हंड्रेड रुपीज़ तक का कोई एक अच्छा सा स्टॉक चाहिए जिसमें रिटर्न भी आपको अच्छा मिले तो ठीक है तो यहाँ पे ये सारा चीज़ आपको अगर रिटर्न चेक करना है सपोज स्टॉक का एक रिटर्न भी चेक करना है यहाँ पे रिटर्न भी आप चेक कर सकते हैं ठीक है तो ये सारा चीज़ को आप एक बार खुद एनालिसिस कीजिए एक बढ़िया सा स्टॉक है आप गलत स्टॉक में है आप एंट्री हो ही नहीं सकते अगर आप अच्छे एनालिसिस करेंगे ना आपका गलत स्टॉक में कभी एंट्री होगा नहीं अच्छा सा स्टॉक पिक करेंगे और मार्केट से बढ़िया गेन ले सकते हैं और उसके बाद में मैं आपको जैसे बताने वाला था लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको ऐसे प्रीमियम स्टॉक सॉरी इसको फ्रीली आप यूज कर सकते हैं जो कि ये ये मेंबरशिप है आपको मैंने बताया था लास्ट में मैं बताऊंगा मैं बताता हूँ कैसे आप कर सकते हैं फ्रेंड्स इजी एक वर्जन है तो आप इजीली कर सकते हैं कैसे कर सकते हैं मैं आपको बताना चाहूँगा तो यहाँ पे सिक्स मंथ्स के लिए लेना है सिक्स थर्टी सेवन रुपीज़ और यहाँ पे थ्री मंथ्स के लिए लेना है थ्री थर्टी सिक्स रुपीज़ अगर आप ये जो ये जो वर्जन यूज करना चाहते हैं सपोज सिक्स मंथ के लिए सिक्स थर्टी सेवन रुपीज़ आपको दो आदमी को फॉरवर्ड करना है आपका लिंक आपका लिंक कैसे फॉरवर्ड करना है मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे आप जीरोदा में आएंगे जीरोदा में लॉगिन कर लेंगे ठीक है लॉगिन करने के बाद में आप ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा ओपन होने के बाद में आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपका काउंसिल में जाएंगे ठीक है काउंसिल में जाएंगे काउंसिल में जाने के बाद में ऐसे ओपन हो जाएगा ऐसे ओपन होने के बाद में आपका इंटरफेस ऐसे ओपन हो जाएगा उसके बाद में ये आपका कोड है ठीक है रेफरल कोड है आप ये रेफरल कोड को कॉपी कर लीजिए ठीक है यहाँ पे कॉपी कर लेंगे यहाँ पे रेफरल कोड को कॉपी करके ये जो रेफरल कोड है आप इसको कॉपी के लिए कॉपी कीजिए कॉपी करने के बाद में आप अपना फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए जैसे व्हाट्सअप में शेयर कर सकते हैं नहीं तो फेसबुक में शेयर कर सकते हैं मैसेंजर में किसी भी जगह पे शेयर कर लीजिए नहीं तो आप यहाँ पे सिंपली उनका नाम लिख दीजिए ठीक है यहाँ पे उनका नाम लिख दीजिए उसके बाद में मोबाइल नंबर लिख दीजिए ठीक है उसके बाद में उनका मोबाइल नंबर डाल दीजिए ठीक है उसके बाद में सबमिट मार दीजिए उनका मोबाइल पर चला जाएगा मैसेज ठीक है वहाँ से क्लिक करके ओपन कर सकते हैं ऐसे अगर आप दो आदमी को भी शेयर करेंगे यहाँ पे सिक्स हंड्रेड पॉइंट मिल जाएगा अगर थ्री हंड्रेड अगर ज़्यादा आदमी को शेयर करेंगे उस हिसाब से पॉइंट आपका बढ़ जाएगा हर एक आदमी में तीन सौ पॉइंट मिलता है ठीक है एक अकाउंट अगर ओपन होता है तो उसमें थ्री हंड्रेड पॉइंट्स मिलता है वो पॉइंट आपको इसी में यूज कर सकते हैं ठीक है वहाँ पे आपको पैसे नहीं मिलेगा आपको अगर क्योंकि हम तो इंट्राडे एफ नहीं करते हैं ना तो हम क्या करेंगे हम ओनली डिलीवरी बेसिस पे उठाते हैं तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं वो डायरेक्टली यहाँ पे भी आके दाम में ओपन कर सकते हैं लेकिन अगर वो ऐसे ओपन करेंगे तो आपको कुछ पॉइंट मिलेगा वो पॉइंट को आप इधर यूज कर सकते हैं ठीक है यहाँ पे कुछ यहाँ पे ये यह नहीं मिलने वाला है पॉइंट मिलेगा अगर सपोज चार आदमी को अगर आपने शेयर किया तो वहाँ पे 1200 पॉइंट बना तो 1200 पॉइंट में आप एक साल के लिए प्रो वर्जन यूज कर सकते हैं जो कि खुद एनालिसिस कर सकते हैं प्रो वर्जन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है आप खुद यूज करके एनालिसिस करके पता चल सकता है कि स्टॉक का प्राइस कितना ऊपर जाने वाला है कितना डाउन ट्रेड जाने वाला है ये सब आप खुद आप एनालिसिस कर सकते हैं यहाँ पे बहुत बढ़िया फीचर है जो कि टिकट टिप में ठीक है आप ऐसा ही कीजिए अगर आप बिगनर है अगर आप न्यू है तो मेरा जीरोधा में लिंक दिया हुआ लिंक दे दिया है मतलब डिस्क्रिप्शन में आप डायरेक्टली वहाँ पे जाके ओपन कर सकते हैं नहीं तो आप अगर आपका रेफरल मतलब फ्रेंड सर्कल में रेफर करके कुछ पॉइंट्स गेन करना चाहते हैं अगर यहाँ पे आप खुद एनालिसिस करना चाहते हैं तो आप इसी हिसाब से मैंने जैसे हिसाब से आपको बताया यहाँ से कॉपी कर लीजिए आप अपना काउंसिल में जाके कॉपी करके उनके साथ में शेयर कर लीजिए तो उनको भी वो अकाउंट ओपन कर लेंगे उसी बेसिस में आपको पॉइंट मिलेगा आप यहाँ से ये मेंबरशिप फ्रीली आप कर सकते हैं ठीक है फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए अगर चैनल पर नया है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स उसके साथ में उनको जरूर ये वीडियो को फॉरवर्ड कीजिए कैसे कि इन्वेस्टमेंट करके बहुत बढ़िया वेल्थ कम बना सकते हैं ये वीडियो वगैरह उनको फॉरवर्ड कीजिए उसके साथ में अपना लिंक भी शेयर कीजिए वो अकाउंट ओपन करेंगे और बढ़िया सा वेल्थ भी जनरेट करेंगे फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको पसंद आया वीडियो को जरूर लाइक कीजिए फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए अगर चैनल पर नया है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए thank you very much friends for watching this video मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में